Bugün 2023-ün Bullet Journal videosu ilə qarşınızdayam. Mən normalda Bullet Journal çalışmalarını eləməkdən çox qorxurdum, amma həm Web Station News sayəsində, həm də bir yeni video çəkmək sayəsində qorxularımın üstünə getməyə başlayacağam. Hamımız vaxtında yatmağı, sporu, vaxtında işlərin hamısını düzənli bir şəkildə yerinə yetirməyi bir yerlərdən eşitmişik. Amma bunları davamlı eləmək üçün bir bullet journal ajanda tutmaq ya da telefonlarımızdakı planerlərdən istifadə etməliyik. Videoda gördüyünüz məhsulların %80%-ni WebStation eviyə aid olduğunu sizə yadınıza salmaq istəyirdim. Açıqlamalar qismindəki linkdən videoda gördüyünüz bütün ürünlərə sahib ola bilərsiniz. When you take my hand and I am under your spell Ağlımda yaratdığım tema üçün highlighterlardan istifadə etməliyəm və sizlə bu sentyabr ayında aldığımız highlighterlar istifadə edəcəyik. Mənim ağlımda olan Nahanzu bir Ginkam temasıdır. Siz özünüzdə Pinterestdən yenə temalar tapa bilərsiniz. You make me tipsy and falling If you're Həqiqətən də kameranın qarşısında işləmək çox çətindir. Qarşımızda bir kamera qurğusu olduqda iş daha da çətinləşir. Kameranı çəkib çəkmədiyini yoxlamaq, odaqlaması filan artıq ə, e, bizi prosesdən yayındırır. Ona görə nə səhvim varsa bağışlayın. sugar And baby, I crave your affection When I stepped in sweet confection I need your, my sugar Artıq ikinci hissəsinin temasının yarısını qurtardım və burada yanvar ayının planını çəkirəm. Dekabrla əlavə bir plan bölməsi açdım və ondan sonra özümə ə, e, bir mənim sosial media platformam haqqında məlumatlarımı qeyd elədiyim bir hissə açdım. Onun arxasınca isə Motracker açdım. Yəni mənim gündəlik hissiyatımı orada qeyd eləyəcəm. Mənə pis təsir eləyən, mənə yaxşı təsir eləyən, normal olduğum və şükür etməli ə, e, olduğum şeyləri orada qeyd eləyəcəm. Sözün açığı mən burada çox ürəyim sıxıldı. Yəni bunu çəkib qurtarmağım bir 15 dəqiqə vaxtımı aldı deyə bilərəm sizə. Ona görə yavaş-yavaş eləməyə başladım. Amma görüntüsü çox qəşəng idi. Növbəti hissə isə artıq mənim YouTube video ideyalarımdır. Bütün ideyalarımı burada qeyd edəcəm. bayramlara ad günlərini və sayı qeyd eləyəcəm və bu hissə isə artıq bitiş hissəsidir. Mənim ay haqqında olan şərhlərim. Və artıq videomuzun sonuna gəldik. Mən artıq bu löçünümü tamam bitirdim və sözün açığı çox xoşuma gəldi. Mən hər il ə, bullet journalıma belə nöqtəli dəftər olaraq istifadə edəcəm. Daha əvvəl xətti dəftərlərdən istifadə edirdim və bu mənim ə, işimi çox çətinləşdirdi, həm də cəsarətli değildim bir bullet journal istifadə etməyə. Amma artıq hər ə, e, kamera sistemi olmadan belə bullet journalumu düzəldəcəm. Belə hər hissəsi mənim çox xoşuma gəldi və ümid edirəm ki, bundan sonra da belə bu tip davam eləyə bilərəm. Mən sizə video atmadığım sürəcdə bilin ki, başım qarışıqdır. Eləmişim, kanalımın şifresi yadımdan çıxmışdı. Ona görə video ata bilmirdim. Bu gördüyünüz mənə Dyson hediyəsidir. Dyson mənim hər şeyimdir. Yəni ona qədər çox istəyirəm ki, buradan da salamlar. Ee, və onu dəftərimə taxdım. I love you Dyson. Məni izlədiyiniz üçün hamınıza çox təşəkkür edirəm. 2023 ili hamınıza bol şanslı uğurlu olsun. Özünüzə yaxşı baxın, yaxşı bayramlar. Ovva ləvva.